محدش بيسأل حد عنده سكر أو سرطان هو أنت عييت إزاي لكن بنعمل كده مع مريض الايدز لكن لو انت خايف من حاجه هتبقى عايز تقفل عليها فهتقدر هتفضل تكبر من غير ما انت تاخد بالك طب يعني لو واحد صاحبك صاحبك جه قال لك انا على فكره حللت وطلع عندي ايدز هتعمل ايه؟ احضنه اساعده احضنه بجد؟ احضنه اخويا ايه تولع الدنيا كلها صاحبي لازم ما نحسوش باي اختلاف او آه، عن الاول يعني انا مع ان اللي محتاجه هو انك تساله انت عامل ايه وانه يبقى له حق الرعايه والعلاج من غير تمييز ما تخافش لأن مريض الإيدز ممكن يتعايش مع مجتمعه وفي وسط أسرته زيه زي مريض السكر أو السرطان أنا منى شلبي مع الحملة العالمية لمكافحة الإيدز علشان تعرف معلومات أكتر اتصل بالخط الساخن 0800 700 8000 فتعالوا يلا بينا نحارب المرض ما نحاربش المريض خلونا نحارب المرض مش المريض